Yeah. Yeah, yeah, J'ai cette ligne et quand je la vois, mon cœur fait des bons. Faut du cash et si t'en as pas, tu vivras sous les ponts. J'appelle Dieu mais quand j'appelle, personne ne répond Je continue, même si tu m'aimes pas Je vais pas jeter l'éponge dans les ouais Quand j'arrive en balle comme dans la carrera Où maman je roule un dubi Rien à foutre des caméras Je suis trop high, j'arrive dans la rue 22 si y a les rats Et la jungle, dedans je suis foncé Je me sens comme Baguera Et le rap qui vivra verra Un jour ça paiera, négro du cash Sache qu'on en aura pour tous mes rats Yeah, Ouh. Va dire à ta soeur qu'on la connaît, cette pétasse m'a demandé de la coller. Le gardien en a marre de gauler, gros j'envoie des reprises de voler J'appelle Dieu, mais quand j'appelle, personne ne répond Je continue, même si tu m'aimes pas, je vais pas jeter l'éponge dans les ouais Gros j'arrive en balle comme dans la carrera Où maman je roule un doubi, rien à foutre des caméras Je suis trop high, j'arrive dans la rue, 22 s'il y a les rats Et la jungle, dedans je suis foncé, je me sens comme Baguera Et le rap qui vivra verra, un jour ça paiera, négro du cash Sache qu'on en aura pour tous mes Va dire à ta soeur qu'on la connaît, cette pétasse m'a demandé de la coller. Le gardien en a marre de gauler, gros j'envoie que des reprises de voler J'envoie des rafales sur tes volets, derrière y'a l'enfer pour m'épauler T'es bien gaulé mais tu sais ma chérie, je suis désolé Crois pas contre nous ça va coller Eric Barré mon égo, je t'assure je vais pas rigoler Je vais pas tirer sur les mollets je balance des femmes pour t'immoler, j'aime dans la passe pour décoller. Je suis dans la suite, je vois les yeux d'Iblis. Ou hier, yeah, je au bord du vide, je peux voir ceux qui glissent. Ou hier, yeah, encore plus de shit, je mes yeux qui se plissent. Ou hier, yeah, ils me disent de faire des hits, je les reçois 10 sur 10. Ou hier, Et le rap qui vivra verra Un jour ça paiera, négro du cash Sache qu'on en aura pour tout tous c'est les Yeah, Ouh. Va dire à ta soeur qu'on la connaît Cette pétasse m'a demandé de la coller Le gardien en a marre de gauler Gros j'envoie que des reprises de volets J'envoie des rafales sur tes volets, derrière y'a l'enfer pour m'épauler. T'es bien gaulé, mais tu sais, ma chérie, je suis désolé. Crois pas contre nous, ça va coller. Eric Barré, mon négro, je t'assure, je vais pas rigoler. Je vais pas tirer sur les mollets. Je balance des flammes pour t'immoler, j'aime dans la passe pour décoller. Je suis dans la suite, je vois les yeux d'Iblis. Ou hier, yeah, je au bord du vide, je peux voir ceux qui glissent. Ou hier, yeah, encore plus de shit, je sens mes yeux qui se plissent. Ou hier, yeah, ils me disent de faire des hits, je les reçois 10 sur 10. Ou hier.